vous vous faire des biscuits de Noël, hein Je peux vous dire, allez vous faire voir. je suis désolé, je ne voulais pas vous dire ça. Je voulais savoir combien de petits connards sucent des biscuits. Vous avez pas de biscuits de Noël, hein bah, Tant pis pour vous, vous aurez une saucissons de Noël. Les enfants, ne soyez pas cons, je vais vous donner un coup de cadeau dans la belle bande de petits pédés. <laughs> Hein D'un assassinat politique. Hein Il est un peu débile mental, le papa Noël. Oh putain, c'est cet assassin de Bémanchou qui me met en pièce Alors d'abord Papa Noël, sus ma ah. queue et rage pas de la terreur de mes boules. de Bémanchou, sus ma bite. Noël je dois vraiment chier. Euh, non, je ne voulais pas dire ça. Je voulais dire que je dois faire très attention parce que ce petit enfant c'est très dangereux. Je vais t'enculer avec mon mégaphone. Ah, petit pédé.